Landeslehrern ging es jetzt die Samstagsöffnungszeit dazu der Zimmermann und das bis zu 25 Uhr ist meine Information ja, von den Sozialgeboten. Ich schaue es mit Anreinen aus? Zustimmung der Anrainer? Das ist in Ordnung. Der Winter ist in Progress, ne? Ja, nein, das ist toll. <laughs> Wir sind unter Wacht in der. Und wir stehen gerne außerhalb äh, der Demeter-Sitzung gerne zur Verfügung auch. Ja. Du kommst immer fünf Minuten vorher, kommst du mit deinen Sachen. Und das ist natürlich dann schwierig, auch auf die Fragen zu antworten, weil man sich nicht vorbereiten kann. Sondern das ist zu dem Thema. So, die nächsten Fragen bitte. Bitte. Ähm, ich habe eine Frage bezüglich dem Budget für die Straßensanierungen. Da haben wir 300.000 Euro beim Anschlag dafür geplant. Das ist jetzt reduziert auf 200.000 Euro. Die Frage ist, äh, oder warum man es reduziert, weil die Straußenschmiere doch, doch offensichtlich, was wir das letzte Mal gesehen haben, äh, der Fall ist. Es wurde nicht reduziert. Ja. 100.000 äh, sind im Voranschlag drinnen, wenn du im Voranschlag äh, gut gelesen hast, sind 100.000 budgetiert, plus 200.000 sind 300.000. Ja, wir hatten 300.000 haben wir die Straßenbau aufgenommen. Hier ist aber gar nichts rausgekommen. Wir haben jetzt da 100.000 Sensoren drinnen. Beschluss. Beschluss war aber der noch äh, Wir haben den Nachlass vorangeschlagen. Jetzt da. Mal haben wir Beschluss. Ja, wir brauchen den Nachlass vorangeschlagen. Woher können wir das Darlehen klarerweise nicht abnehmen? Aber wir haben 100.000, haben einen Voranschlag drinnen, generell. 100.000, ist schon drinnen, das ist ein Budget. 200.000 nehmen wir auf, das sind dann 300.000 absolut brauchen wir noch keinen Tag drauf. Nein, da nehmen wir auf, ja. Ja, also, ja, aber es müssen ja die 100.000 die auch solche Menschen dann sie verlegt werden auch dann die Ausgaben. Ja, aber im Bauausschussprotokoll steht ja Im Bauausschussprotokoll steht ja, dass dieser Betrag auf 200.000 reduziert wird, gekürzt wird. Gekürzt wurde, äh, da geht es jetzt einfach nur darum, es werden in Summe der 300.000 Euro aufgewendet für Straßensanierung und Investition. Das Zeit damit war, dass das eine einfach rechnungstechnisch einfach so lautet, dass im Nachtragsvorrang Schlagwort die Summe da mit, mit drinnen steht und äh, 100.000 im, im Voranschlag drinnen sind. Das ist eine, das ist eine andere Sache. Das sind nochmal die, wenn das nochmal so Ja, aber das ist Ja, die 384.000, die Summe, so ist man es noch danach. Genau. Naja, steht, im Protokoll steht nur denn heuer bzw. in den nächsten zwei Jahren würden sich somit Sanierungskosten in der Höhe von ca. 300.000 Euro äh, geben. Dieser Betrag wurde jedoch auf 200.000 Euro gekürzt. Ja, wir, haben, wir wenden dafür 300.000 Euro auf. Also im Voranschlag vorhanden sind. Die 100.000 Euro sind wieder Wieso kürzen wir noch an das, das, das noch an den, 200.000 oder 300 aufnehmen? Das ist ja unlogisch. Das hängt davon ab, man bezählt auch dann die weiteren. Ja, aber da kann ich nicht, da kann ich nicht sagen im Bauausschuss, dass ich von 300 auf 200 umgehe, was machen wir mit den 100.000? Ja, das ist ja offen, wenn es kürzt. Ja. Es wird das, was verwendet wird, äh, was gebraucht wird, verwendet werden. Ja, aber da kann ich 300.000 aufnehmen, bitte das was nicht gebraucht wird, wird zurückgezahlt. Es ist ursprünglich von 384.000 Euro ausgegeben worden und dann hat man gesagt, okay, was ist möglich, was schafft man überhaupt in diesem Jahr und aufgrund dessen hat man dann gesagt, okay, gut, wenn man da auf 200.000 kürzt, plus die 100.000, die wir im Vorschlag drinnen haben, haben wir eh 300.000 Euro zur Verfügung, um das Ganze nachher dann umzusetzen. Und die 300.000 sind das Darlehen zur Bedeckung für die Straßensanierung. Was ja, das, ja, aber der Satz ging da anders, weil es nicht ist, oder? Was ein Vorsitz auf dem Bauausschussprotokoll. Ja. Das da steht so drinnen, dann ist der das, das Sag ich mal, sind Sie im Augenblick meiner Kenntnis okay, in den Protokollen lesen, und ich weiß jetzt nicht im Detail, was jetzt okay. drin steht. Aber es geht nicht darum, was im Bauausschussprotokoll drinnen steht, sondern genau, das, was der Gemeinderat Wiener beschließen. Und es ist mir schon klar, wir müssen das ich schon dann wollen wir das mit dem Ausschuss besprechen. in Ordnung. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Du schaffst mit einem weiteren Kinderspielplatz aus. Und wenn man fragt, man Highway ist irgendwas. Ja, wir werden es am Jahr mal beantragen, dass wir machen. wenn die ÖVP hat da dagegen stimmt, dass man Kinderspielplatz ist. Also, wir werden aber schauen, dass wir in dem Fall auch heuer noch. Also als Frage formulieren, warum? Schluss Ja, was warum? Ja, warum die ÖVP das verhindert? Das müssen das wissen. Gut, wir haben nicht den Kinderspielplatz verhindert, sondern wir haben den Grundstück verkauft an die Gemeinde ich wenn, der so, weil wir vorher mit den Anleitern gesprochen haben. Gut, Herbig. Ah nein, Herbig. Herbig bin ich. Stefan. Ja, ich seid schon fast eine Person. Also beziehst du immer wieder auf den Sorge, <laughs> wenn du eine Frage beantworten sollst. Das werden wir heute machen. Ja, wir heute wieder. Ah, bitte. Meine Frage geht an dich. Und zwar, wie hoch sind die Rechtsanwaltskosten, die Gebühren und Strafzahlungen für die Gemeinde aus dem verlorenen und privaten Rechtsstreit von dir bezüglich des Datenschutzes einiger Bürger? Kann ich nicht beantworten. Das nächste Das Nächste Bitte, weitere Fragen? Dann habe ich eine Frage an der Obmann des Umweltausschusses. Äh, die Benachrichtigung direkt am 3.6. ist die Umweltausschusssitzung abgesetzt worden. Warum wurde das abgesetzt? Weil es bei mir beruflich äh, Probleme gibt und ich nicht anwesend bin. Und in dem Monat auch noch auf Also ich bin fast den ganzen Juni nicht da. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sicher. Frage Vulkane, ja, den Kollegen Regenweichen hat Kohl schon angesprochen. Äh, nachdem ich das letzte Mal verwiesen worden bin auf die Anwesenheit des äh, Gemeinderats Sorger, oder? Bezüglich meiner Frage, oder der Anpassung meiner Frage an dich, gehe davon aus, dass das äh, weiter verwiesen wurde. Nein, auf den nächsten. die Frage ist jetzt beantwortet, nicht Aha, okay. Sind wir schon bei den offenen Fragen? Soll ich beginnen oder wo ich Sie beginnen? Wir sind schon nicht so weit, ne? ja? Wir müssen weiteren Fragen geben, bitte, dann kommen wir zu den offenen Fragen und zur Beantwortung. Und beantworte ich jetzt einmal, bis man offen ist. Dort hat es eine Frage gegeben vom Gemeinderat Kleusch betreffend Datenschutz gefragt, ob es schon ein Ergebnis zum Verfahren der Verletzung des Datenschutzes gibt. Und der Bürgermeister der Gemeinde hat über die Beschwerde vom Verwaltungsgerichtshof aufklären können. Ja, das hat er, mich hat das ermüdet äh, und auch dieser Herr Reitler angezeigt. Und äh, das ist vom Verwaltungsgerichtshof ist das worden. Also das also macht es noch oder nicht. Aber es war jetzt auch dass es nicht das war jetzt, das war noch nicht beim Verwaltungsgerichtshof, das Verfahren. War das noch nicht? Das nein. Na, du hast, das, du einen Bescheid gekriegt vom Verwaltungsgerichtshof. Muss ich nochmal nachschauen. Bitte, nächstes Mal. Ja. Danke. Gut, dann gibt es noch eine Frage zum zweiten Prinzip. Braucht man auch jetzt für den Bericht, das wurde meistens angesprochen, die 140.000 Euro an Bedarfsmitteln, sie also, treffen jetzt auf die Volksschulsanierung ob es etwas Schriftliches gibt. Äh, nachdem die äh, Buchhaltung bei uns jetzt äh, bedingt durch einen Todesvorsitzenden besetzt war, äh, aber nicht zu 100% besetzt war, habe ich die Information noch nicht eingeholt. Das war das nächste Mal. Und das zweite, zweite Frage, äh, die Raum, die Datum es Möglichen sei, die vorhandenen Buchsorten ins Widerständigkeit in andere Plastik ersetzen. Deswegen. Es wird was? Das wird noch viel durch. Los! Dass die offene Farbe von dir steht, bitte. Ah, es wird noch eine Frage. Es wird noch eine Frage. Der also Gemeindebedienstete so eine Frage schon vorkommt, mit einem Song. Du schiebst es vor, dass man diese äh, nicht einholen konnte, dass du selbst am Boden drinnen bist. Ja. Bisschen über, der Kühlung. Nein, du hast es ja vorher schon. Aber das als Grund es ist ein, Schicksal, ein Schicksalsschlag für ihr und du nimmst das als Vorwand her, warum du heute da keine Auskunft geben konntest. Und das ist aber ein trauriges Zeichen, muss man gut Und Das auch bitte fürs Protokoll. Gut, Stefan, bitte. Eine Beantwortung. Äh, zuerst ist noch eine Frage offen von dir, weil du das angefangen. Äh, es war beim letzten Mal noch die Frage von Gemeinderat Konsch Zweiter Vizebürgermeister Helmreich sagt, es sei noch die Antwort zur ersten Frage von Gemeinderat Keusch aus der Gemeinderatssitzung offen, ob weiterhin eine Rechtsschutzversicherung für alle Gemeinderäte bestehe. Der Bürgermeister verweist darauf, dass dies schon ein Dreivierteljahr her sei und man werde kontrollieren, ob die Frage nicht ohnehin schon beantwortet sei. Hast du das kontrolliert? Thank <clears throat> you. <clears throat> <clears throat> die Betreffend dieser Angelegenheit äh, hat es im Prüfungsausschuss äh, Termin gegeben, der diese Träge geprüft hat. Und äh, ich müsste es rufen, beziehungsweise der Fraktionsführer auf jeden Fall erhalten hat noch einen Bescheid wissen darüber. Äh, wie es ausstattet, die haben alle Verträge geprüft, da steht das Ding, Die Frage war dezidiert an dich gerichtet und die Beantwortung sieht die Gemeinderat ah. uns so vor, dass du mir die Antwort jetzt gibst. Ich habe sie dir jetzt gegeben. Ja, du hast mir gesagt ja oder nein, es war ja oder nein. Kann ich kann nicht Frage weil ich die Verträge, weil ich die Verträge nicht, nicht eingesehen habe, mit dem Sinne jetzt, äh, ob das so ist, sondern es gibt einen eigenen Prüfungsausschuss, der das geprüft hat und der Prüfungsausschuss wird diese Information weitergeben können. Der Prüfungsausschuss Hoffmann ist daher Besorger, der müsste auch nicht der Rede Antwort stehen können. Das ist Versicherung wurde nicht geprüft noch, bitte. bitte? Versicherung wurde noch nicht geprüft so, aber hat es einen eigenen Termin gegeben für Verträge, oder? Nein, nein, nicht. Ja, da, da hat es irgendwas gegeben, dass man da über, über, bei der Baumenamtsleiter wahrscheinlich dazu, weil sonst weil das so komplex sind. Unterlagen, also die ganzen Polizei zur Verfügung gestellt. Die waren aber da, aber anscheinend ist es nicht gelöst Ja, das hilft nichts. Die Frage ist, die Gemeinde hat um sich vor, dass die Fragen in der öffentlichen Fragestunde beantwortet werden und das hätte ich ja auch nein. Nein, nicht beantwortet. Bitte. Okay. Ich komme zur Beantwortung meiner Frage. Äh, ich lese es nochmal vor. Erste Frage, der Meister Vizebürgermeister Diplom-Ingenieur Fein richtet seine Frage an zweiten Vizebürgermeister Helgenreich. Äh, fragt, wie zweiter Vizebürgermeister Helgenreich grundsätzlich zu den Themen Ehrlichkeit, Wahrheit und Rückgrat stehe. Er habe zweiter Vizebürgermeister Helgenreich in der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember bezüglich der Anzeige des Gemeindebediensteten gefragt. Wenn man etwas tue, steht man im Normalfall auch dazu. Dann geht es weiter. Äh, bezieht sich auf, die Benachrichtigung des Opfers von der Einstellung des Verfahrens der Staatsanwaltschaft und weiter Dienstbedingungen der Helmreich, Anzeige auf Schein und Zweite Dienstbedingungen der Helmreich antwortete, habe das schon mehrfach beantwortet und werde das heute aufgrund des Fehlens von Gemeinderat Sorge nicht in dieser Form beantworten. Erstens einmal möchte ich mich für diese Frage bedanken, äh, da dadurch der gesamte Gemeinderat davon in Kenntnis gesetzt werden kann, wie, die, wie der Sachverhalt wirklich war, den ich im Vorstand euch beiden äh, schon dargelegt habe und äh, der anscheinend nicht richtig weiter kommuniziert worden ist. Als erstes möchte ich mich dabei auch äh, beim Herrn Bagler, der da auch betroffen ist, bedanken, dass, dass er immer so toll mitfilmt, weil dann erfordert es nicht nur der Gemeinderat, sondern die Bürger draußen auch, wenn sie es nach, nach ansehen. Das ist eine transparente Möglichkeit, wie wir hier herinnen diskutieren. Nachdem der Gemeinderat Sorger heute leider nicht anwesend sein kann, habe ich im Vorfeld mit ihm gesprochen und kann bekannt geben, dass er mir mit der Darstellung des zeitlichen Ablaufes, wie ich ihn dann darlegen werde, äh, und ich bitte gleich um die Protokollierung desselben äh, einverstanden ist und das auch genauso sieht. Äh, ich bitte auch deswegen um die Protokollierung dieses ausführlichen Themas, weil letzten, im letzten Protokoll ist es sehr ausführlich protokolliert worden mit Faximile von E-Mails und Anzeigen und ich weiß nicht was allem, die einseitige Darstellung der SPÖ der zeitliche Ablauf rund um die Ereignisse des Wasserbeckens, äh, und wenn es noch um weitere Frage geht, kann man die Frage auch fragen. Am 20.08.2012 traf ich mich zum ersten Mal mit dem Herrn Wagner, der mir kuriose Vorgänge rund um ein an den Rechtsanwalt Dr. Dr. Scholz im Auftrag der Gemeinde versteigertes Retentionsbecken ging. Er hatte auch eine umfangreiche Dokumentation auf Google Docs darüber dargelegt äh, und ich sagte zu, mich der Sache anzunehmen. Zur selben Zeit hat Herr Bagler auch Kontakt zur Gemeinderat Erik Sorger von der FPÖ aufgenommen, welcher sich an das Büro Landesrat Kurzmann mit der Bitte um rechtliche Prüfung wandte. Am 23.08. erging vom Büro des Landesrates Kurzmann eine Anfrage an die damalige Fachabteilung 13 Ende August unternahm ich mehrfach den Versuch, den Bauamtsleiter der Marktgemeinde Liebach, den Ingenieur Johann, zu erreichen. Nach einigen Versuchen erhielt ich einen ca. einminütigen Rückruf, in dem er mir zusicherte, alles sei in Ordnung und dass aufgrund der Dringlichkeit Rechtsanwalts Dr. Dr. Scholz zur Versteigerung geschickt worden sei. Die Versteigerung war im Februar, die Kenntnis der Gemeinde im Dezember. In diesem Zeitraum fanden zwei Gemeinderatssitzungen statt, in denen nicht davon berichtet wurde. Da die Sache nicht gemeindeintern zu klären war, erkundigte ich mich bei der Bezirkshauptmannschaft, beim Herrn Dr. Krent und bei der Volksanwaltschaft in Wien. Am 27.08.2012 brachte ich am Gemeindeamt einen von mehr als einem Drittel unterschriebenen Antrag gemäß 51 Gemeindeordnung auf Durchführung einer Gemeinderatssitzung ein. Diese Sitzung wurde nicht innerhalb der vorgesehenen Frist abgeführt. Am 5.9.2012 erschien ein Artikel in der Woche Graz Umgebung Süd zu diesem Thema, der noch mehr Fragen aufwarf. Ich glaube, die alle mit, die waren nicht von uns initiiert, die sind auch nicht von uns irgendwie dokumentiert äh, oder äh, die sind dann noch nicht zitiert worden.